өдрийн одыг атгаж төрсөн та Өлгийн бүсийг чангалж тарнсан та Өвгдийн маглайг түнэлгэж уссан та Хүйсийн сайхныг дээдэлж бүтээсэн та сайныг шилж унсан та хэргийн сайхныг шимж уусан та ажлын хатууг муулж шүрсэн та авийн алдрыг ачилж өргөсөн та Бэрийг тааж нөхрлөсөн та Бэрийн гог гуйж ханилсан та Гэрийн хоймрыг эцэлж ханхайсан та Хүрийн заяаг ивэж хайрлсан та Thank you.